ჩვენს გაკვეთილებს. აა დღეს მინდა გაჩვენოთ როგორი ხსოვება რელიეფური ფოთლები. ეს იქნება მეორე გაკვეთილი, რომელიც დაეთმობა რელიეფური ფოთლების მოხსოვას. სანამ დავიწყებდე გაკვეთილს, გამოიწერეთ არხი და გააქტიურეთ ზარისხილაკი. ასე აღარ გამოგრჩებათ ჩემს მიერ ადვირთული ვიდეო კვეთი. დავიწყოთ. დღეს აი გასწავლით აი ასეთი რელიეფური ფოთლების მოქსოვას. ძალიან ლამაზი ნაკსოვია. ძალიან რბილი, ძალიან ფუნხულა და ძალიან ლამაზი. ჩილებში ავკრებთ 39 თვალს. სქემა ასეთია. ერთი განაპირა თვალი, ორი უკუღმა თვალი, და 10 წამოწყდა აი ეს არის ის რაოდენობა, რაზეც უნდა ავაგოთ ჩვენ ფოტონი. ისევ მეორდება, იგი ორი უკუღმა. მოდა ასე წახნა. ესეც მეორე ფოთლის მეორე ფოთლის სქემა. ერთი ფოთოლი აკეთება, მეორე ფოთოლი რა. დარჩა კიდევ მესამე ფოთოლი და ამასაც მოვწოდოთ ორი უკუღმა. ორი და ასე ის ბოლომდე. ეს არის მესამე ლიგი. მეოთხე რიგი უკუღმა, უკუღმა რიგია. ანუ უკუღმა გვერდი. და ყველა თავს ისე, როგორც გვიჩვენებს, უკუღმა, უკუღმა, აღმასაკუთრებელი. ასე რიგის ბოლომდე. ესეც ასე, მოვხსოვეთ 6 რიგი. მეშვიდე რიგი იქსოვება ასეთნაირად. გადავიტანთ პირველ თვალს მარჯვენა ჭირზე, ისე რომ არ ვწოთ. ორი უკუღმა თვალი. სამი წაღმა თვალი. შემდეგი ორი თვალი უნდა მოგწოვოთ ასე ფრაირად. შემოვატრიალოთ წაღმართულები და წინიდან აი ესე გამოვიტანთ დას. შემდეგი ორი წაღმა თვალი ასეთნაირად უნდა მოგწოვოთ ერთად. გადმოვიტანოთ ეს, ჯერ ამას მოგწოვოთ, შემდეგ პირველი ორი წაღმა და მეორე. ესე იგი, იწყება თვლების მოკლება. 1 2 3 4 ვიწევთ ფოთლის ფორმირებას. აჰა. შემდეგ შემოვატრიალოთ ეს წლები და წინიდან გამოვიდა ანუ რატო ვაკეთებ ასე? აა ჩვენ ვწირდება აი ასეთნაირად განლაგებული რომ იყოს ეს წარმოთლები. აა მარცხნიდან მარცხნი, ხოლო მარცხენა ხარე იყოს მარცხნიდან მარცხნი გადახრილი. ასე რიგის ბოლომდე. მეცხრე რიგი განაპირა თვალს გადავიდა ორი უგულმა თვალი ორი წაღმა თვალი და ფოთლის ფორმირებას ვაგრძელებთ ანუ ამ ორ წაღმას შემოვატრიალებთ როგორც სულ წინი და მაინცე რომ გადმოხრილი იყოს მარცხნიდან მარჯვნივ ეს საღმართ ფარი. კი ასე თქვით. მარცხნიდან მარცხნივ. აი, ესაა ეგრეთ შევადრიანოთ ვები და ასე იგი სწორავდა და ხსენებთ რომ უკუღმა აქვს მხარის სოლტისტი როგორც წლები გვიჩვენებს. ასე ვიკისპენდი. მე-11 რიგი. ვაგრძელებ ფოთლების ფორმირებას. ორი უკუმა. ერთი წაღმა. ჭირდება რეალურად წარმოქმნები და ერთად მოგხვდებით შეიძლება ერთად მოგხსოვეთ ორი წარმოქმნა ერთი წარმო ორი უკუმა მეორე იგივე სქემას მოვატრიალოთ ხები იმიტომ რომ ვცხოვოთ ეს მეორე სწორია და ვიტან ხუთი ორი ხუთი სიგიგის ბოლომდე ხდება 11 რიგი. რიგი აი აქ მოკლებული თვეები. შეგვიძლია მოკლებული მეცამეტე რიგი მიხედავთ თქვენ როგორ ვიკლებ საფლები თავდენობაში ამ ესე იგი უნდა გავხადოთ აქ ორი წაღმა თვალი უნდა იყოს ანუ ახლა აქ უნდა მოვაკლოთ აი ამ ეს იქნება მეცამეტე რიგი ორი კომა 2 götürmeyi bekliyordum. Her şey bir düz bolum იგი მოგწოვეთ 13 რიგი. და როგორც წედავთ, ისე მოვაკელით თქვენები, რომ აი აქ გახდა ორი წაღმატვალი. 10 თვალი იყო აქ 40 წაღმატვალი და აქ გახდა ეხლა ორი წაღმატვალი.

ხვალ, ხო? აი ამ თლების მოკლებით. ეხლა ჩვენ ისე უნდა მოვახდინოთ, რომ მივუმატეთ ამ თლებს და ისევ გავხდით 10 წელს. ეს მოხდება ასეთნაირად. უყურებ 2 უკვე თვალი 1 წახლა თვალი და ნახეთ ახლა ან ჭირს წამოვიღებ 1 და აი რომ დაიმახსოვროთ კარგად. ნახეთ. აი რა. აი სადაც სულ თავიდან რომ დავიწყეთ თვლების მოკლე მოკლება. აა აი აქ არის ესეთი სივრცე. აი რა. აი აქ უნდა ჩავუყაროთ ჭირი. და გამოვიტანოთ და გამოვიტანოთ 8 თვალი. 8 იმისათვის რომ შეიძლება აი ეს 10 წვალი რაც უნდა დასაწყისში 1 ერთი ნამატი ესე უკვე 2 წვალი გვაქვს 1 2 შემდეგ ისევ წარმოგიდგენთ ხერს და გამოვიდა თვალს 3 და 8. აი ეს. საღმართვალი და ორი უკმა. აი. შემდეგი ფოთოლი 3 4 წაღმა წამოვიღოთ ჭირი და ჩავუყაროთ აი აქ აი აი ამ სივრცეში სადაც იწება ათლების მოკლება და ამოვწიოთ ამოვწიოთ გრძელი თვალი ნამატი ისე გამოვწიოთ ნამატი ისე გამოვწიოთ და ნამატი ამ დიფალიკო უნდა იყოს რვა თვალი 6 7 და 9 შემდეგ საღმრთვალი ორი უღმა ორი უღმა ესე იგი შემდეგ საღმრთვალი ეს უკვე მესამე ფოთოლია მოვიღებ ჭრი, აი აქ ჩავუკრი. ყველაზე ძნელი აი ამ ხსოვაში რაც არის, არის აი ეს მაღალი თლების ამოყანა აი ამ წერტილიდან. ნუ თუ ამას სირთულე ქვია, რა თქმა უნდა ა დამწყებთათვის შეიძლება ცოტა სირთულეს წარმოადგენდეს, ხოლო ვინც უკვე გაწახული აქვს ოვაში იმისთვის ეს ძალიან მარტივია. გავასრულებ მე-15 რიგი. მოვატრიალოთ და გწოვთ უგუღმა. რიგს შემდეგ ნაირად. ლები როგორც არის განლაგებული ისე გწოვთ წაღმას, წაღმას, უგუღმას, უგუღმას, ხოლო ნამატიან თვლებს გწოვთ უგუღმად. და გწოვთ ისე რომ წაღმა მხრიდან დაალაგდეს როგორც წაღმართლები. ანუ ნახეთ ახლა როგორ მიჩვენებს ახლა ეს ეს მიჩვენებს მე რომ უნდა მოგხსოვო აი იქითა ხო ხო მაგას ხო ვინახეთ. როგორ გამოიყურება ნახსავი? მატერიალებს მე 17 რიგი ანუ აა ანუ ჩვენ შევავსეთ ის რაოდენობა წარმატლების რაც იყო საწის აა პირველ რიგში, ხო? ოთხის ფორმირებისას. ეს იგი ჯერ მოვაკელით ორი წაღმა გახდა აქ, ამ თვლების მოკლებით და შემდეგ შევავსეთ და გახდა ისევ 10 წაღმა. 1 2 3 4 5 ორი სამი ოთხი ოთხი ერთი ერთი ა ცხრა ორი უკმა გახსოვთ ალბათ ეს პირველი რიგის სქემა მეორდება და ასე რიგის ბოლომდე მე-17 რიგის შემდეგ მეორდება აა იმ რიგთა თანმიმდევრობა, როგორც საწყის ეტაპზე იყო განლაგებული. აა რამდენიმე რიგს ვსოვთ 4 ან 6 რიგს და შემდეგ ვიწყებთ მოკლებას. და აი უკვე დავიწყეთ აი ამის გამეორება. ეხლა მე მოვქსოვთ 4 ან 6 რიგს. ანუ დავიმახსოვროთ, მე-17 რიგიდან მეორდება აი ეს პირველი რიგის თანმიმდევრობა. პირველი რიგი 1 2 3 ახლა გვსო რამდენიმე რიგს შეულებრივად 2 უკუღმა 10 წაღმა 2 უკუღმა 10 წაღმა 4 ან 6 რიგი ლევანდელი გაკვეთილი დასასრულს მიუახლოვდა. იმედი მაქვს, რომ მოგეწონათ. ვიდეოს ქვემოთ დააფიქსირებთ თქვენი აზრი. დატოვეთ კომენტარი, თქვენიშნები, რაც დამეხმარება სუყუფინებაში. ასე რომ, გმადლობთ, რომ მიყურეთ. მომდევნო შაბათ. Thank you.